სამთელი სადღაც ჩუმადანათებს მონადრევას მისტირის გიგონებს შე მერე გამოანათებს გამოჩნდებინ ის ლებში წიდან სადახარნე და ვისან ზნებები გველია გველია მგოა ჩვენი ზღაბარ ქალაქი მოცენი ლაზალია დარდნაფერი ფოთლები ჩვენი ხველია ახლა ჩვენ ზილიგებზე შემოდგომასე ირნობს კარგო წარსულზე ფიქრები მგალავს ნედავისოდე ხარვა ილგული თითქოს ბინდია ცისკრის ავარს კლავიშები სამთლადე მინთია მერე გამოანათე ჩანდები ნიცლებში ცირა სადა ხარ ნეტავისა